Як заробити на криптовалюту на пасиві? Чи варто відкривати депозити в Монобанк, в Приватбанк? Всім привіт, мене звати Макс Ріск. Сьогодні я вам розкажу, чому потрібно купувати криптовалюту. Звичайно, ви, я вважаю, що ви багато хто із вас чув, що криптовалюта це будуще, це звичайно ще так. Тільки є таке запитання, скільки потрібно грошей, щоб тут купити хоча б декілька коїнів, наприклад, ефіріум, біткоін, коін, там, торткоін, декілька. Ра, е, декілька як це сказати вам, різних. І як це зробити, щоб у вас був пасив від криптовалюти? Якщо у вас нема грошей, тоді вам потрібно їх шукати. Сайти шукати є дуже гарний спосіб. В інтернеті впишете Наприклад, ви там звичайно повинні своє написати на російській мові або на українській. Також можна на англійській мові. Може пощастить. Ви напишете це, наприклад, ем, телеграм-канал або якесь там відео, знаходите ем, якийсь там проєкт. Ем, якому вам потрібно вкласти гроші, долари, наприклад, 100 доларів, або купувати якусь коін, криптовалюту, е, щоб зробляти на пасиві. І так, це правда, є такі сайти. Тільки бувають вони, вони тимчасові. Тому будьте уважні, а чому не відкриваємо депозити? Депозити можна відкрити для того, щоб е, зберегти гроші або відкласти їх. Або можна купувати долари. Ну, як ви знаєте, долар і біткоін це те ж саме. Я вже да, е, я це відео записував вже на російській мові. Можете подивитись. Поки що будемо українською, тому що спробую. Пишіть в коментарях, ем, якщо вам потрібен телеграм-канал, щоб я зробив його для того, щоб ем, якось вам та й кидати ці сайти. Так і далі. У нас, у нас, ем, до речі, є курс. Якщо вам потрібен курс, пишіть у коментарях. Я вам відповім. Також вам скину ці курси. Ну, що сказати. Криптовалюта це майбутнє, тому купуйте. Звичайно, що купуйте їх спочатку з депозиту починайте. Ну, я спочатку з криптовалюти, потім з депозита. Криптовалют. Спочатку з початку, коли не було 18, спочатку долари, потім криптовалюта, потім депозит пробуйте ось це. І ви знаєте, що у депозитах 7% годових. Це годових це дуже мало. Якщо у вас дуже багато грошей, як, наприклад, 100 тисяч гривень або десь там якесь гроші, ви можете купувати облігацію хоча б хоча б 100 штук. Штука в, в, в банках вам, звичайно, що подскажу, як це зробити. Якщо ви, звичайно, що не знайшли, як купити облігацію, якось так воно називається е, у компанії банку, Монобанк, Приватбанк і так далі. Звичайно, можна на депозитах, і також можна облігації. Пробуйте цей спосіб, пишіть коментарі, мені продовжити цей даний формат українською мовою. Якщо ви не напишете, то я напевно не зроблю ще один відеоролик, щоб дізнатися ще раз. Також пробуйте, як я роблю. Ще раз, ще раз, ще раз. Звичайно, підписуйтесь на канал, щоб е, дивитись ще, як я що роблю. Допоможе вам. Всім е, дякую за перегляд і до побачення.